hamma qarshi bo'lsin o'rtoqlar mana davramizga obilizimizni bir ovri desak xato qilmaymiz muhsin palvon osiyo chempioni yaqinga oltinni oldi jahon chempioni shu yigit shu to'y bolalarga mana murod polvon nevaralari bugun to'y bo'lyapti bir duo berasiz bizni qishloqdan ham shu sizday palvon yigitlar chiqsin og'rimizda olsin doim mana shu tarbiya qilasiz sizdan talab qilamiz bundan buyog'i borku iloyim olimpiadani ham oltinni oling undan buyog'iga shu faqat kadr chiqarasiz sizdan iltimosimiz ham talabimiz ham shu ko'y bolalarga duo berasiz assalomu alaykum bir minut bir minut bir minut zohid yurtimiz tinch bo'lsin to'ylarimiz to'qaysin. to'y bola ham xohlasa kelajakda ota onasi orzu qiladiganday yigitlar bo'lsin vatanimiz bayrog'ini ko'taradigan sportchilar bo'lsin rahmat Alloh. O'rtoqlar davraga Muhsin polvon o'tiring. Hay o'tiring, hay bir. Hay o'tiring, hurmatingiz bor. Ko'pni duosini oling, o'tiring. Amin deylar shu yigit olimpiadaga oltinni olib kelsin. Xudoy iqbolingiz ber, o'tiring. Mana mana Kim bo'lsin polvonga bir qizil tuya 100 ming so'm puli bor. Mana kesin. Agar yuragim urdi shu yigit bilan bir qapas olaman degan yigit vaqtni ikki baravariga o'zim o'zgartiraman. Hurmati. Bo'ling o'tirasiz bu polvon yaxshi polvon javob beryapmiz o'rning berib o'tyapmiz palvonlar kutib qoldi chiqinglar davra chiqinglar begmat aka davra qani mana bobolar marchasiga kurashib qani bobolar bir chiroyli qilib davraga davraga o'rtaga shoshmang to'rtta boy o'tiradi o'tiring o'tirib olib hammamiz to'rtta bog'ni chaqiring mayli yana bog'lardan saqol qolgan bir jiyanimiz bor u ham bo'ladi endi chaqiring ana yaxshi qani kim duo beradi to'rtovlaringizni oberasizlar marhamat bak maqsum to'y bo'ladigan yigit nevaramiz katta yigit bo'lsin elimizga yurtimizga davlatimizga ota onasiga bir munosib farzand bo'lishi ollohdan so'rab qolamiz olishayotgan yigitlarimiz yigit qo'llari qo'llasin murodvoyda man doim qilganlar nevara to'ylari bo'lsin yelimizga shunaqa to'ylar bersin Allah ish qilib e, yaxshi kunlarga boshqasini yurtimizdan shu e, qishloqlarimizga o'g'il e, farzandlar ko'plab palmara ko'plab yetib chiqadi. Shuning uchun hammani mana shunga to'yga Alloh taolo boshqasini Allohu akbar. Aytganingiz kesa mana shu xonadonda kimki hurmat qilib kelgan bo'lsa, mana shunday to'ylar o'sha har bir insonning xonadonida nasib aylasin. Bekor olinglar. Qani bobolar, o'ynab beringlar. Chiroyli olishib aylanib bunday endi. Aylan, o'ngga qarab aylanib, aylanib, o'ng tomonga aylanib, ha, bolalar. Yer chang ketmasin, tag'i ehtiyot bo'linglar. Yo, yo, ha, ha. Ha, qattiqroq. Aqbalat mayli. Javob bering. Ilohi amin. Hammamiz qo'l ochamiz duoga. Alloh taolam yana qazi aytaman Alloh taolam mana shunaqa to'ylardan ko'paysin, o'g'il farzandlar qishloqimizda ko'plar tug'ilsin. Mana hamma shu to'yimiz yigitlarni, polvonlarni yigitlarni qo'llab-quvvatlasin, hammani shunaqa to'yda yetkazsin. Allohu akbar. Alloh akbar. Savrlar qullab bo'lsin. Hammani mana shunday savrlarga yetkazsin. yoshlar ikkita-ikkita Sizga Duo beraveringlar. Ha baba. Ha, kira olishi. Çok çok. Hey bak ortaga. Ha baba. Bo'lma. Ha oh. nima aytamaydi? Xo'sh, va polvonlarga duo beringlar bo'ladi bo'ladi ikkoviga ham ber ham bering mayli Ba. qani tiring qani ko'rsa kattarog'ingga aka tayyor bo'lib kiyinib kelsang ma'qulroq bo'ladi ha kelaver yechinib jelagi bilan kesilib bering ha yechinib jelaging bilan tayyor bo'lib keling bir soat jelak qidirmagin ha davom eting aylan aylanib o'ng tomonga aylanib mana shu bolaga birovimizga ha mana shu chiroyli olsa shu yigit ham qani kelinda qani shu yigitga teng bo'lsa marhamat o'tirib turing o'tirib turing qo'yib yuborgin ha tortmagin yerga tashlaganlarga tortmanglar ikkoviga javob berasizlarmi ha ol qo'lingni bersin ikkoviga ikkita chaqiring bo'lmasa ikki ikkita aka ikkita anka ixtiyoringni bersin qani ol qani kelsin ikkitasi kelsin ol pulni bovangdan olasan deka aytib qo'y oh yo'q bo'lmadi bo'lmadi qo'y qo'y sudrama qo'y uni taydakiga ayting qo'y ayting qo'yaversin ha ha Ha, bir chiroyli olishib bering qani bir ko'raylik ha. Keyin zotni yana ko'paytiramiz ha. Sovrin chiroyli sovrin qo'yildi. Ay. Ya shapkangni olib qo'y, uka. Qo'rqyapti shapkangdan, ana. Endi ol. Oy, kelayini olib qo'y. Bo'lmasa narkis. Ol. Avval shaman deb chiqdingmi? Ol, ol. Iqbolini bersin ikkovingni. Nima beringlar? Qara, ikkovi qamon qara. Qaysi bilan olsa? Молодец, молодец. Ishim pomidorni yozdirib. Olon. Olon. buyoqqa qarang polvon tanlamaydilar e sudramasdan sudramasdan bo'lmasa bunisi birov bu kim bilan duoga chaqirib kuzatinglar qo'yil qo'yil uka qo'yil mana Ya devam ya. Haydi. Oy var bizim. Ha, ha. Ben bunu kapatayım. Ha, ha. Ömrü. Ömrü. Ömrü. Hey. Hey. tashkillashtiringlar suv tashkillashtiringlar bir ikki satr suv olib kelinglar yigitlardan ayting ikkitasini ko'proq suvni olib kelsa mana sepib tashlanglar bu tomonlarga o'rtaga ol ol Halol. Mana shu yigit isming nima edi uka? Begzod polvonniki halol ekan. Ko'p ko'rishib ol uka, ko'rishib ol. Ko'rishib ol. Aylanib. Qocha oyog'ini taydilib qo'y. Sen ol shuni. Boshqa chekka chiqib turasan. Chekka chiqib Bolalarning kurashini nazoratga olinglar. Hop. Ha, bekor bu yoqqa keling, keling o'rtaga olishinglar. Hasan. Mana o'rtaga. O'sha stolni chiqarib qo'yinglar, xalaqit beradi. Ho, ana yerdagi stolni chiqarib qo'ying, xalaqit beradi. Bitta yarimtasi olishga. O'rtadagi stolda. Qalin qil sepini, qalin qil sepini. Shu Bakovul bekor dedimi? Bekor. Bir-biringa qarab yosh yurmagin. O'rtaga olib, o'rtaga shoxini osmondan qilib urmasa sudrab o'tirmaydi har bir kurash mana video tasvirga olinyapti agar malol kelsa qaytarib qo'yib ko'rsatishimiz mumkin edi. Qo'yur. Kelay, kelay chiqdi. Qani polvon keling, qani o'tiring. Aylanib, ko'pi. mana polvonni haqini bering mana doniyor polvon o'tir o'tiring bitta chiroyli duo qilinglar bir ko'ylak bir komplet Ekor, tuzallaganga sudrab o'tirma, armoni bo'lasan. Bekor akalarniki. Bekor, sudrama bekor. Ey, odamlar ustim bu yoqqa olish armoni bo'lasiz. Davolim bo'ladi. Ha? Yaqlashtir. Ha, mana shu yigitga buravon kel. yiqilib ketdi. nimani qilganini bilmaymiz mayli armoni bo'lgan bo'lsa qodir o'tir Qaysini belgilang ular? Ko'radimi? O'tirik o. O'tirmang. O'tiring. Thank you. Kimni olishdilar? Buni akang keyin javob bering. Ke bir mana shuni. Ke ke. Qaysin bu bilan. Jal nima bo'ldi? Halol ekan, bu yoqqa haqingni ol. Jalil. Ha, o'shan haqini bering ana shu yigitni. बेकार है क्या line Yerda hakan hakan Çallaka. Ya shu Tojikistondan kelgan maydagina bo'lsa, olishtirib yuboring shuni. Ha, mana shuni. Oyog'ingni ishlat, turna oyog'ingni. Ha, hop. Halol, ko'kjilar aql beringlar qodir. Eski ishlash. doniyor palvonniki halol mana ikkinchisini ham urdi uchinchisiga tuzukkina zot qo'yinglar qodir bo'lmadi bekor aylan manzara davron uni qalpa qilmadi Bekor, bekor, shu drama bekor, yelka tushga yo'q. Ana ishonmasang yelkasini ko'r uka, armonga qolma. Halol. Mana shu ko'jlarning haqini beringlar. Halol ko'rishi keling. Bekor. man qara ey insonlar mana bekor ikkalaniki bekor ikkovingga bir armonni bo'lmas shudirash g'irromlik bo'ladi janob oblak oting yozdi ey hozir bekor ikkoviga rais bova ayting bitta palos sizda bir kompleki bor omi oblak otini yozdi bilan ko'rishamiz bekor mana otangga rahmat halol ko'jala ko'rishi keling, bu yoqqa qaytinglar, ko'rish. Ana halol. Qasan haqqini olasan. Ya shoshma, shoshma, man qara. Men bilan kurashdim. Ha, man qara, shoshma. Shoshma. Shoshma. O'rnaga o'tirib, yo'q, ketaveradi. Bekor, bekor. Ovlash kerak. Qo'y, qo'y, qo'y. Yaqinroq ushla. Bitta kes, bitta kes. Bitta kes. u tojikistondan kelgani ke qani bu yoqqa ke siroj chiq o'tir davraga mana sirojga bitta kelsin ke va kelay tojikiston Dinom ke farqi yo'q ke ana mana ke bo'sing bekor bekor ekanlarniki halol bir qo'ylar yo'q yana uka bundayda bu alini maydoni endi man uni buni deyotmayman ikkovi mana shunday kelin bir o'yna bersin omin Qasha qo'yinglar. Qaravotlarni qasha qasha qo'yinglar. Ustiga 20. Bu Doniyorning sherigi ke. Tez manalimga jelayini kiyib ke. Bir palos 20 ming. Bir palos. Palvon Sarasiyodan ekan. o'ng qo'limga mana ko'kjelakka oqishtonga Doniyor Palvon shu qishloqni kadri. Ikkalasini o'rtasiga bir ko'sam serkasi bor ekan. Ol Xudo iqbolingni bersin. shu katta zotni bor ekan bir birini sudramaysan xafa qilmaysan eshitdingmi mani ham shu o'pmaysan davay xudo iqbolingni bersin ol voy bo'ynini bug'ma ha ko'tar ichkaridan bekor Qo'yaver, qo'yaver, ikkalang sudiraman. Shu ikkalangga uch qo'l, uch qo'l. Oyog'ingni ishlat, domna oyog'ingni ishlat. Qo'yaver, odamlar ustiga bekor armon qolasa aytib qo'y. Ana shu olishmaydi ular yosh bolalar yig'ilma to'yda bo'lma davrani buzma давай tarqat tez jalil nima bo'ldi halol ikkovini tepangga turibdi qarab. Halol. Kara başarası. Oturun şimdi. İşte, işte o ayak koydu. bekor ikkala ko'kjalarga ma'rif bekor ikkalariniki ham qo'yaver odamlar suv boryapsan Bana ko'kjalaydagi halol tur ko'rishi kerak turkiya hurmat izzat hali to'y ko'p jali mana ko'kjalayni haqini beringlar ana shu Bas Ой, Qo'yma. Bekor, bekor shudiraman. Bekor o'rtaga. Sal qoldi. u tojikistondan kelgan palvonlar bor ekan ke tojikiston Bitar dona endi. Bitar dona. Bekor. Qo'yaver, ikkalang ham qo'yaver. Voy nargalar bo'lgan. Bekor, beş suduram amar. Bekor dedim mi? Bekor. Bekor, bekor, yo. O'rtoqli eshitib olindi bana, mana Siroj palvon Bolmurod Omonov Islom balvan dini odani kalasini katta zoti bor ekan, ko'rishib, bir-birini hurmat qilib olasan. U palvonlar diqqatiga yetishmadim demaydi. Ertadan keyin bozor kuni qishloqda stadioniga katta kurashi bor. Kechasi zoti juda ko'p. Eshitmadim demaylar. Yakshanba kuni kechqurun katta kurashi bor. Kelaverasizlar. bozor kuni bozor olishaman degani armoni bo'lma katta katta ish kelib e me'mon halol hasanboy ham ko'rib turgan ekan halol deyapti bo'ldi Yana Keyko. He, memon. Mana qara. Bir qo'ldan keyin agar ajralmasang chog'irib yuboradi. Hasan Aka. Ön bana dinoda izinden geldi. Kodur bana şey gitti. Ben tanımam şey gitti. Ol. Hasan Hasancan. Koklu kanınla bak. Bömadı. Bömadı bekar. Bir palas bir kamplek ikonu. Bir palas bir kamplek. Tojikistondan duo olgan palvon bor ekan, Doniyor palvonning o'g'li manalimga tez jelaydi kiyib kelgin Shani bir elga tanishtiray. O'shani manalimi kelsin tanishtiraman. Ke palvon, mehmon. Shudiramadin ming marta aytdim. Esh ko'kjelakka duo bering. O mana Alloh shoirlar mana Doniyor Parvonning o'g'li. Sunnatilla aka ismlari. A chap qo'limdagi palvon Himoyiddin palvon. Ikkalasiga katta zoti bor. Bir-birini sudiramay hurmat qilib mehmon aka Himoyiddin. O'tdi. Bo'yli bo'yli qo'yver, Doniyor, sidiraman. Qo'yaver, o'rtaga olinglar. Akobir polvon mana Qiziljelakka Bulat Qidirovdan ekan, Kenja polvon Qizil Sharqdan. Ol. bekor bekor o rahmatilla suv sepinglarda oraga rahmatilla haydi haydi haydi o'zbekistonlik shinnat polvoniga halol bor zotiy non beri g'urromlik yo'q mehmonlar ham xafa bo'lmasligi kerak hasan o'sha yaxshi qarang javobni berasiz Otangiz kelib 10 tagacha olishgan. Bu yoqqa keling. Qasrga yuramiz sizlar. Ber yetib Ikona pul to'la Odir aka sizga chaqirlar, mana menga hamchi. Ikona. Aytib Mana bu o'sha yigitga bekor ha mana shu yosh yigitga bo'ladimi shu naziriddinni o'g'li bo'ladimi sunnatga O'y sunnat ke? Mehmon Tojikiston. Sunnat. Ke mana yashil jelakka bittan kelgin. Armoni bo'lma, zotimiz ko'p, mana svit tayyor. Kechasi bilan kurashsanglar, kurash qilib beramiz. Odamlar ustiga bekor, ikon qo'yur, qo'yur. O'rtaga olish. Katta halol kelang keling halol muniki ham og'jilarniki ham halol ona sutidan halol ke doniyorda haqini ham beringlar qaysini yashil jelak bo'ladimi bir ko'r ol o'tib qodir dam olmayman to'rtinchi urush to'rtinchi urush bitta nima mana bu nimada bitta mana mana bu adyor o'rani yotadi kun sovuq siroj o'rtaga olinglar uka yuboringlar mehmonlar bekor ikkalarniki Oy, ikkalarniki ham bekor Stop, gel, bekat Enja Geçer. bu. Nima qilgan? Nima qilgan? Chaqirim Eron bilan maqsadga buzilgan rivoy kelyosin. Bu har o'zining maqsadga beramiz va kuchlar ko'p Yo, domlalar qudriga beramiz. Erkin domla mana nima keling, mana 50 ming so'm maktab duvalariga zot qo'yilgan ekan keling. Erkin domla keling. Bu yoqqa keling. To'ydan tumorcha degan. Mana ballarni tarbiya qiling, palvonlar ko'paysin, duo bering. yoshgina yigit o'tiribdi davraga. Bekor, yo'q, yo'q. Hozir ikkalaniki bir bir bo'ldi, xudolik gap. Turkiya, mana ikkoviniki bir bir bo'ldi. Ana endi o'zimdan ham rozi bo'ldim. Shuni aytdim. Jallaga, kimga o'shaga ketdiki hasandan ham so'ramoqchi bo'ldim kelib armoni bo'lma ke hasanboy ye ye a mana ikkalasi ham qizil shartdan sinfdoshlar ekan bir ham sergasi bor ekan bo'lmadi yo'q yo'q yo'q sudrama yo'q bo'ldi halol. Tojikistonlik palvonniki halol. Toshkentdan ekan. Bekor. bir qo'yinglar ikkovini ololmayman majburlamaman bola yigitga ham birov qaysi bilan ikkovini bir ko'rib ko'ring tamom Bekori kelayniki. Salom qo'y. Oy, shu yashil jelaka ke. Bekor qo'yver qizil jelak. umuman tojikistondan aka mana oqjelak oqishtonga bir birini hurmat qilib chiroyligini olasan sudrash harom shu yashil jelakka bittan ke bir soat bo'ldi bu nima degan gapdir ke bittan o'y sunnat beraka tojikiston ha bo'ldi halol, halol. Priyom yaxshi böyle. Ana shundoyiga. Endi uka armon bo'lmagan. Hayır. Hanım. Bakovul de deyapti, bekor. O mana kenjan tirikeli. Ol, ol ev ki. Uchta majbur olasın. Davo bering. Charg'undan Meronshor Alvon sherigi Doniyor ekan. Qani Doniyor, jeladiki manalimi keyin. to'y o'zimizdan o jiyan erta to'y qilasan mana doniyor keldi ikkovlariga bir importni adial bilan bir palas yana qanchadir puli ham bor ekan ol qani Thank you. Bomra tomonidan Suhrob Palvon, Farid, Trauda kolxozining Safar Kastirovdan. Ol, Xudo iqbolingni bersin. Hozir Jalil, shu kenja bilan Ilhom texnik. Suhrob. O 871 Matiz kimdandir? Mashinani chiqarar ekansiz. Hasan nima bo'ldi boy? Halol. Ke, ke, janjal qilma, halol deyapti-ku. Halol bo'lmasa, sen foydasi yo'q. o'rtoqlar bekor shu ikkalashiniki Çünkü allimga turibdi mehmon bitta jela kiyib keling bitta jela kiying jalil nima bo'ldi bekor Thank you. Mana ikki oldi, qara. Bir kampir, bir kampirga bo'lim mumkin bir. Mana. Davom, davom, hozirga o'g'li bilan bitta Hey, Bekar, bekar. Şimdi bizi falan Para. Anne. Anne. ajal halolni tojikistonlik shu tojikistonlik palvoniga halol ekan o'rtoqlar ey og'jabak rahmatulloh bilan olishuvdi ha o'tiring o'tiring javob beradi Thank Hadi Bekor, so'tiraman bekor. Kutib turdim, bo'lmadi jora. Hasanboy nima bo'ldi? Bekor. Bo'ldi, duo yo'q. Mana ularni yengillashtiraylik. Yo'q, yo'q, yo'q, bo'lmadi. Bekor ekan. Bekor, Garantiylerini görün. Size çekora gitti. Kalkın burada. Halal. Halal. ana halol ko'rish ekan, ko'rish. Bo'ladi, doni. Qo'y qo'yaman, sen bo'la o'ylab ko'ramiz, tog'oyjin. Duo yo'q, paka. Qo'yaver ekan, qo'yaver. Yo'q, yo'q, yo'q. Odamlarning ustiga bekor bosma. Bosma. Mayli, mayli, mayli. Bekor. Yo'q, yo'q, qo'yinglar. Qattiq ushlashib olasan Ilhom. tavakkalni Xudo. bo'lmadi sudrama yo'q yo'q uka uka rahmat aka dinozor yusuf palvon kelgan chaqiring ho dino yusuf kim ana nimga dino yusuf kel uka mana ko'rmadim dema bilmadim dema yusuf palvon dinodan yuraging urganing kel tojikiston bormi ki. kel o'tir halol. Yashil jelaydagi halol. Ana ko'rdingmi Ilhom? duoni barobar olish kerak edi. Kesh Ilhomga bittang. Bo'lmadi. Ko'ti bilan o'tirib qoldi. Bo'lmasa ikkovga ikkidan kel. Ke ikkidan. Tojikistonda bo'lagan, Bekbataga. Tojikiston ke, ana kelyapti, davoni bering. Ey, palvon ko'p bugun. kechgacha olish bo'ladi. Shobirdi palvon Gulat Xidirovdan aka o'rtoqlar mana yashil jelakka. Ma'rif palvon shu qishloqning kadri. Ikkalang bir-birini hurmat qilib, quchoqlashib ko'rishib, Xudoy qo'lingni bersin. Yusuf, Yusuf, ol Xudoy qo'lingni bersin. bo'lsa bir qozon serka ustiga qirq ming pul omin Tanlik. Tog'channa Muhammad Palvon ikkovining qo'lini bersin, ol. Qo'y Tojikistondan kel Yusuf talab qilyapti. Suhrobmi kim ke? O'y Tojikiston Suhrob. Said Mo'min o'zi. Ke. Ey palvonlarni ajratib yuboring, qodirmiz. Ey qodirmiz. Qo'yishim Iymon Jizzaxdan ekan. Birontasini chaqirib duo bering. Doniyor chaqiring deyapti, endi Doniyor 4 tani urdim, aytdim yo'q ekan. Bo'ldi. Doniyor o'zimizdanmi? Ha. to'rtta oldi uni hech majburlashga haqqimiz yo'q mana o'tir o'tir jizzaxlik falon Яшко Белаев! что вы? Ой, что oldi hammasi yaxshi uch oyni o'tgan ko'tar qo'lni Thank you. da'vogarniki da'vogarniki shohjonni duo bering Thank you. mana yaxshilab olib bobir o'g'il yaxshilab bo'ldi quruq ketdi o'g'lini davrini o'tiribdi shohjahonga bittan <laughs> ket keting quring Thank you. örte yol. Hey, Meymun, doğu oldunuz oh, mu? Gelin benim. Gidiyoruz tarafına. O Baxtiyor Palvon eshitmadim demaylar, Jizzaxdan ekan, mehmon Birodadam Farid Polvon aka, ikkovini Xudoy taolo iqbolingiz bersin. Ol. Halol olasan. Mehmonni xafa qilma. Mana bu İsmail'i çok yok. Yok çakakkandan. Hasanboy nima bo'ldi? Halolmi, javob? Halol. Gulat Qidirovdan Shomirdi Parvon ikkinchisi bilan olibdi o'rtoqlar. Mana Ilhomni yaxshi tanishlar, o'zimizni Kuzashartdan olib ko'ramiz. Omar Yashevov. Omad qani. To'g'riga shahar chiroyli. Ha, o'sha bilan qodir aka mana siroj bilan olsin ey qodir aka ha ola o'sha buni aytgan olinglar voy voy voy priyom bo'lsa man qiziqaman mana farqi yo'q Hangi? రేట్లను Güzel ఉన్నాయి tank rate diesel Görüş gelen. Buyur abi. Buyur abi. İlhan işe bakarken vurma bana. ke ilhomga o'tdan ke ey yasha bu bitta tirik qo'ying bir patginam yerlaymaysan qotil yo'q shohruh shohruh biladi Qodir. voy yetishmadim demaydi mana qo'limga bitta tovoq fardin degan shu qishloqdan birodarlarni ukaxoni to'yda urdi 100 ming so'm pul bir mehmon kelishi bor ekan Key, mana yuraging urganing ketar. kurashga qaraymiz yana zot qo'yamiz to'ydorni nomidan mana ke yuz ming pul bir mehmon keldi shohjahon pravdadan mana oqjelakka o'ral palvon uzun rayondan mana ko'kjelakka ol xudo iqbolini bersin كل علم halol halol bo'ldi o'rtaga olishga bo'ldi davo yo'q endi aka bo'lmadi sidirama, yo yo yo bekor aylan Oy, tovoqni ko'targaning ke, Yusuf bormi? Ke, Shohjahon ke. Oy, mana Sarasada Ibrohim polvon ko'tardi. 100 ming pul bir mehmon keldi ekan. Ke Ibrohimga. ibrohim jelangni kelib kiyib kelding bo'lmadi bo'lmadi bekor bekor ikkalangniki yigirma sotgan bir maydoncha davom o'ldi halol. Yashil jelaylik halol do'stlar. Ko'rish kerak. Priyom zo'r bo'ldi halol o'rtada. Hurmat, hurmat. Tojikiston Bemat aka mehmonlarni qani Yusufni chaqiring. Voy Yusuf polvon. Bo'ldi endi. Ha, o'zbek tiliga aytibdi. Ana, allinga odam bekor deyapti. O'sha yigit ham davraga olishgan vaqtiga. adalin oxirgi qo'l mehmon sizlarniki ol joning boricha bemat aka erkin davraga keling uzun erkin keling bo'lmadi ke mehmonni hurmati bor ko'rishu palvon Qotir aka termizga qo'ying birovni bo'ldi bo'ldi bo'ldi hozir kelmayapti-ku, shoshmay tur sal kamaysan palvon sal hasan halol halol bo'ldi shoirni haqini bering shuncha xalq olib so'raydi deb kelgan birovni aqli desang o'zi desang mana endi ikkoviga ikkita ikkoviga ikkita ke voy ibrohim berakeni shohjahonmi mana ibrohim palvon tovoqni ko'targan yeyishmadim dema o'tiring davraga o'tiring yuz ming pul bir mehmon keldi naziriddinning oğlu bir mana Ha olsa olsun da yerine uchinchi bu nechinchi urush olsa mana bu bir palos aka uchinchi urush olsa to'xtaydi nechiya mana bu bir mehmon kelishdi va ikkala momosini nomidan ikkalasi ham qoplanib turgan ichiga ikkita qo'ydan solgan pulam qo'ygan. Mana shu momolarini mehmon kelisi, yeshi duka ikon. Momosini 50 nima mehmon kelisi, ustiga 50 ming pul bor ekan, ichiga olma, ikkita ko'rga qo'ying. Hasha qo'ying. Olma. Ha, voy, dovo. Olma, dovo. Oching Hayvonchilik bu bo'ladiku bo'ladi bobur aka Oh, Hıç golü. Mana shu balani emasmi? Mana shu balani. Hey, şey bana mı niye bitmiyorsun? Hey, hey. Maruf var mı? Ah, Marcelo. Ah, kulli bola ofatlardan o'zing asragin ichki siqilishlar tuhmat balosi o't deb ko'zga ko'rma bola ofatlardan o'zing asragin to'y qilayotgan yigitlar ham sog' salomat bo'lsin mana shunday otasiga o'xshab mana shunday bir inson bo'lib yetishini yakkay parvardigordan so'raymiz ishlariga rivoj bersin mushkullarni oson qilsin imonini hamroh qilsin ikki dunyoga ham hol yuzon ko'rmay yaratgan ollohdan so'raymiz olish hali e, yettilargacha davom etaveradi olishdan qo'rqma shohrux qani shohrux Accostez pas, accostez pas. Accostez pas sur le Alors, je savais. Obrigado. boshtovon yo boshtovonni oldim yo shularni chiqadi chiqmayapti shankar buni orqasiga kirsa zo'riga qo'y qo'yinglar Zo'r, zo'r, Boşun koydunuz mu? Zahutcan, bana orada var. Zahut kalma. Orzoqcha yechilib kelgan o'lka davri. Ha, Ulfa. Ha, Ulfa. Xayrga tez bo'lmoq bilan. Olishadi, olishadi. Ha, ha. mana ko'rishamadida mahkam ishlar mana aka mana mahkam ishladik Hey, Ibrahim! Hey, yo! Bana kattagina açsın ha, patkiler mi yok? Yok patkiler. İlhan, kattagina Ben kadar okey. Yeni onu adam İki Mana xulosa ikkovi. Mana qara. Mana shu bola Rossiyadan niyat qilib o'zini hali kattasi mana bir mana ko'rsatdi 1 millionlik basseyn ustiga bitta sariq tuyasi ham boy konga. 15. Ol juda ol. Shu zot. Hop, nomi ne ota? Shohjon. Erali otasi muborak. Mana bu yigit bilan bu yigitni e'lon qilamiz. Rossiyadan anavi Murodmona akaxonasi mana bu basseyn ustiga bir ko'ra sariq piyoz. Shuni e'lon qilib berdilar. o'ynaganingga o'tirib o'ynab beradi damin men bir ko'sam serka ol bular ol bilan kel mayli yaxshi Salud! ¡Salud! Bekmat akani o'tdi. Bekmat aka. Maydana qilishdi. Berishi. Ha, turibdi. Bo'lib bo'lib ko'rish. Zamir, zamir. Aqli bering asam mana shu. Rejada. Yerga qizishanga g'urumlik bo'lmaydi biz. Pulingiz ham yo'q. Bro. Bro, pullar. Kele bitti. Bir kesem serden yüz ming so'm. Qodir! Ey Qodir! Oyami tovoqni ko'tarma, shohid. O'rtoqlar, ey! Yashata hammang, ey! Mana zohid bo'lgan. Tovoq ko'targan. E boşa boşa boş geriye var zotun olmuş. Gel al. ana shu kunga pastni qul bo'lgan bo'ldi mana baxtga yo'voring bo'lsa malaringga yo'voring akam shular راجع صدق هذا كلام خدام اه Ah! Haydi haydi haydi. Gaz vermeyin gaz rakı. kelishi kelan ilhom Hey, Tamam hocam. Bak hakkını verin. İbrahim Kalman'ın hakkını verin. Buraya bak, buraya bak. Obe 20 lira, 10 lira. Buraya dayı konuştum. Buraya 100 lira. Buraya 100 lira. aytyapman axir qaysi biringga yalishing nima Zo, zo, qiladingiz haqni beraylik Adlet. Kalmanın zokut çak. Evet, zokut çak. Bilemez. Böyle demeyin. Karışık. Ne için? Yaşatmadım deme. Zoku kalvanın tavuğunun üstüne yana yüz bin koşuldu. Hadi. Tamam, kim? Zoku'nun yana koşuldu. Allah korusun. Allah korusun. qilsam siz davommi dinozdan keyin badanimiz qichimaydi biz qanday hayronman man qara yetti ming bekor yuz ming pul ko'rsam serka Shohrat, Shohrat! Shuncha iltimos qildik. Gap munda emas. Bu tojikistonlik Safarbalvon bera keling. Azallan ham xulosa o'yla. O'sha tarafkashlik emas. Olishimiz, kurashimiz qiziq bo'lgan faqat Tojikiston, Dino, Sarasiyo bir-birini doim o'rin olgan. Yo gapim noto'g'rimi o'rtoqlar? Keling bu yerda davraga. Keling. Duoganinki, mana nima keling, bolam. o'rtalar eshitmadim demanglar said mo'min polvon tojikiston zohid polvon uzun ikkalasini 200 ming pul bir ko'sam serga ekan kurash davom etib qilsa yana zotni davo qilamiz harki davo qilamizlar Amin. ikkalasini Xudo taolo ihvorini bersin Tamam. Vut. şu Yusuf'a bitten kele. Tutmasın, Kızıma götüreceğim Hasan. Hasan. Bekar, bekar. 50 gram Hasan'a gel. Tamam mı? Hasan yaxshi qarayla jurum. Bo'ldi bo'ldi. Qalbona surayotmaydi, o'zi biladi. Halol bo'lasan. Bekor palon. Bekor que é? Давай, Гол! Obrayda. Nimalarınızga bir davo berasiz? Parvardigor shu yigitni ham rizo baxt omadini bersin shular to'y tomosha oshinon beradigan yigit bersin allohu akbar sizlar palvon yigitlar bo'lsin to'y vallahi yo'llash olishgan o'tirsinlar Come in, Arnold! qo'yver. ha qo'yaver o'g'lim binodan ol xudoy iqbolingni bersin qirq boshingni olar ekansiz mehmonlar iltimos qilib chiqib ketish kerak ekan mehnatni puliga olib shuncha ular halol pulidan 249 yo'lni bo'shatinglar iltimos qilishyapti ha ah, benzin yo'q ekan xafa bo'lmanglar kechqurun oshni yeb yana mehmon bo'lasizlar ha همه همسر باشیم o'rtoqlar mana davramizga oblisimizni bir ovri desak xato qilmaymiz muhsin palvon osiyo chempioni yaqinga oltinni oldi jahon chempioni shu yigit to'y bolalarga mana Murat palvon nevaralari bugun to'y bo'libdi bir duo berasiz bizni qishloqdan ham shu sizday palvon yigitlar chiqsin og'rimizda olsin doim mana shu tarbiya qilasiz sizdan talab qilamiz bundan buyog'i borku iloyim olimpiadani ham oltinni oling undan buyog'iga shu faqat kadr chiqarasiz sizdan iltimosimiz ham talabimiz ham shu ko'y bolalarga duo berasiz assalomu alaykum bir minut bir minut bir minut zohid yurtimiz tinch bo'lsin suvlarimiz to'qaysin bu bola ham kelajakda ota onasi orzu qiladiganday yigitlar bo'lsin vatanimiz bayrog'ini ko'taradigan sportchilar bo'lsin rahmat O'rtoqlar davraga Muhsin polvon o'tiring. Hay o'tiring, hay bir. Hay o'tiring, hurmatingiz bor. Ko'pni duosini oling, o'tiring. Omin deylar, shu yigit olimpiadaga oltinni olib kelsin. Xudo iqbolingiz ber, o'tiring. Mana mana Kim Muhsin polvonga bir qizil tuya 100 ming so'm puli bor. Mana kesin. Agar yuragim urdi shu yigit bilan bir qapas olaman degan yigit vaqtni ikki baravariga o'zim o'zgartiraman. Hurmati. Buning berib o'tirasiz bu Cevap veririm, borcun vermek lazım. Boboş çağırın, çoğurtma boboş. Boboş balvan, gelin. Boboş. Bekar. Bekar. Bekar. İkelen kırşıyla meyman. Kırşıyla. Pardon, pardon. Oy, Ümit Balvan kelini. Ümit uzun. Ah! chala demadik yonmosh demadik salkam bir soat kutdik ukalar keyin ikkalasiga ikki tang bolaki ko'rsamsizga 100 ming so'm omi omi omi Amin. qancha shunga yig'ilgan bo'lsa qancha bo'lsa o'sha mehmon kelgan sizlarniki omin omin omin omin hazilidan bo'lsa bobosh bilganing kelay manaling ataganing bo'lsa o'y ikkalasiga bir chori qo'yib bor ekan Ole! Furqatchi, Furqat. Furqat Palvon 90-chi. Voy, eshitmadim nimalar. Mirjalol Sharg'un Toqchiyondan Islombek Deynovdan ol ikovini Xudo ixvolini bersin, sudramaysan. Ana shunday hurmat qilib ism Sultoni Bahrom nomidan. Mang. 380 ming so'm pul bir ko'sham serka bo'ldi. Mehmon Azar keling. Mana shunday ko'payaveradi. Oh. Aytdim, aytdim. Azalga mehmon Bu yakshanba kuni katta kurash, kechqurun lekin stadionga kelasizlar. G'ulom palvondan 20 ming yana Zohid palvonlarga qo'shib. 20 ming so'm G'ulom palvonning nomidan. Bekor akam. Bekor bekor. Bu turizm Voy chiriqmaylar iltimos. Yo mehmon azar keling. 400 ming so'm pul, bir ko'sam serka bo'ldi.